Hey al, ja deze. heute ehm, mache ich einen Flickvlog. Heute ist the 8. von Juli. Ich es nehme vor Flick Vlog macht, wenn ich versuche es nu. Ich habe immer auf Sprache interessiert sein. Mein Vater hat Deutsch und ich is Deutsch viel hören als ich klein war. men hij nimmer mich estedet. So, als ich School verlassen ist, ich ist Deutsch zu lernen entschieden. Over Kunstsprachen, vor ich wesset ist, dass es gäbe so ein Wort, ich war sehr interessiert in Klingon und ich ist ein bisschen darüber lernen. Ich ist über die Kunstsprachgemeinschaft lernen, wegen hochvalorisch von Game of Thrones. Ich es, es sehr schwer zu lernen findet, wegen äh, der Grammatik und dem Mangel von Mitteln. Wenn ich true, ich war gut genug, äh, um etwas in hochvalorisch zu übersetzen. Bei dem Ende von letzten Jahr, ich es Atlas macht, weil ich es komplett mit germanische Sprachen in Lieb kommen. Nur ich versuche mehr Adlan zu benutzen und hoffentlich mehr fließend auf Adlan zu werden. Das ist warum ich mache dieses Flicklog. Ich will mehr Flickloggen in Zukunft ma machen. Bis später.